呃，今天是二零二零年五月二十六号，今天道指应该是在北京时间一点钟收盘，所以在收盘前的话，我们来看一下，看一下那个美股道指的一个走势。 呃，昨天说过了，昨天做呃上周五，上周五说过，这个从日线上边来看啊，日线来看的话，短周期来看，这一根大阳，这一根大阳线，也就是说五月十八号，二零二零年五月十八号周一的那根大阳之后的话，三根儿小 K 线一直处在这根大阳线的二分之一以上。 所以说那个变盘，说是预计是在周一，周一会有一个变盘。那上周五的话，就是也是一直呃，上周五做试盘的时候也是，呃，这个行情目前是处在一个盘整一个阶段。那今天的话，周一，周一的话往上产生了一个突破，到底是真突破还是假突破？从短期这个前。 五个交易日来看的话，是有一个是有一个有效突破，是有一个有效突破。但是从长长周期来看的话，我们之前说过，目前它处在这么一个一个上升后的一个箱体里边，目前是在箱体的一个上轨，箱体上轨是冲过两次，冲击过两次箱体上轨，但是都是无功而返。那这一次呃冲击，这次冲击。 能否有效有效站上？必须要有效的站上箱体上轨，也就是收盘价必须要有效站在这个这这个这条阻力线之上啊，最起码要收在两万五千点以上。那这样的话是一个有效站稳，这样的话是一个有效突破。有效突破的话，那我们就是按照一呃向上突破的一套方案来说的话，那我们就上看上看从这个。 这个阶段，这个腔体，那我们就是它的它的下一个阶段，那就进入这个腔体之内了。我画一下。 大致来说的话，如果是有效突破这个箱体上轨，就是目前的这个箱体上轨，那很有可能就是下一波的话，呃的我们的预案的话，就是进入这个箱体内进行操作。 <coughs> 但是同时，也说咱们也分析过，啊，这个箱体这个压力、这个阻力位啊，这个阻力、这个压力位的话是非常强的，这个筹码非常强的。 也就是说，在两万四千八左右，两两万四千两万四千八左右的这个这个位置非常阻力非常强的，所以，呃，从今天来说的话，还不能够确认是有效突破。但是我们从这个我们来看一下，我们再从小周期来看，我们来小周期拉到一小时吧。 一小时很明显啊，一小时的话，呃，是一个上升三部曲。目前，呃，就是从这个这波下来之后，那这是呃上升的第一波，第二波，第三波。一般来说的话，我们以这个形态、这种形态的话，那这个开始这一块不算，嗯，在我的交易形态里边的话不算啊。 呃，也就是从波浪来说的话，波浪来说的话，或者以以一种一种某种形态来说吧，甭管是定义是波浪理论，还是说是什么理论，哦，从我的从我的认知来说，这是第一第一波，然后调整调整，第二波，然后调整，应该有第三波的一个往上喷，有一个喷往上喷是真喷是假喷。 那到时候看行情的一个演变。一般来说，第三波在喷，第三波在喷，或者从要波浪来说的话，就是第五浪，第五浪走出第五浪，第五浪应该是力量非常强的，力量非常大的，呃呃，速度和空间可能也都是非常大的。咱们就是主要要看这波，它应该是要发力，发力要突破这个。 突破这个压力，也就是这个大锅盖。这个锅盖的话，一旦被掀掉、掀掉放量，而且的话有效，而且很有力度的去突破。先从小初级来看的话，它有这个预谋，有这个有这个潜力。要它主力在在在准备准备这个最后这一波的冲击。所以从一小时来看啊，从一小时来看，上边有一个很标准的一个形态。 也从小或者从上升呃一个上升的一个通道上升一个趋势来看，也是现在是一个标准的一个四十五度角的一个上升趋势，上升趋势不不破，我们就一直是持有多单。如果上升趋势破了，没有有效，只是一个诱多，那那时候看行情演变，如果是诱多的话，那策略就要改变了。 我们来看一下，画一下啊，一小时还不是特别明显，看三十分钟吧，啊，三十分钟。 那三十分钟是非常非常标准的一个上升上升趋势，哎，也是处在一个上升的一个通道里边，呃，上升趋势不改变，只要这个下轨不被有效击穿。 那我们就一直持有多单，无论是手中有股票的，还是做指数的，那都可以，呃，继续持有。呃，但是从短短周期来看啊，短周期因为马上就要收盘了，现在是北京时间十二点四十五了，还有十五分钟，因为尾盘的话可能震荡比较激烈。那从短先先从短周期来看，从小的小的形态来看。 那这块儿很有可能会在尾盘的时候，这块儿有一个调整，有一个调整。那在下一个下一个交易日之后，下一个交易日很有可能要往上，要要又要开始发力了。那这时候的话，不要不要过多的去去考虑有有有多大的涨幅。那这个就是临收盘这段时间，应该是有一个有一个盘整，有一个盘整。 它应该再触碰一下这个下轨，触碰一下下轨，触碰一下下轨之后的话，然后在下一个交易日，在下一个交易日，也就是这个这叫什么阵呃这个什么阵亡日吧，这个节日过后，在下一个交易日，那时候我们再看从消息面上边，如果没有什么太大的消息面上边的一个变化，那有可能就开始要往上发力要攻击了。 对于今天的这个大致的美股的一个形态，美股的一个长呃呃日线级别的以及呃小时级别的一个大致的一个行情一个呃趋势吧，或者一个目前行情的一个现状，以及如果手中有股票或者做指数期货的指数差价合约什么之类的，那心里边应该。 就可以比较清楚的了解到目前的一个市场的一个目前的现状。啊，本周的话，应该也是属于本周，本周也是二零二零年五月份的最后一个周末，所以在本周内应该有一次比较。 大的一个呃行情的一个转变，一个转折，可能一一方面从目前刚才呃分析的结果来说的话，它是要有一个呃突破，长期的一个日线级别的一个长期的长长期的一个那个横盘的一个箱体的一个突破，向上一个突破，或者有可能是一个假突破，那也有可能是一个假突破，假突破之后的话，可能会有一个呃。 持续阴跌的一个一个呃趋势可能会出来，但是这这两种这两种预案的话，那么还是要我们不要去过多的去预测它到底呃肯定要怎么样怎么怎么样，我们一定要是以行情的演变、行情的发展，我们再去跟着行情去做去做去操作，不要去一味的去迷信的去呃呃自己。 去迷信的去，呃，去肯定，一定市场要怎么怎么样，所以我们就是因为市场呢，它变数是非常大的，呃，各各种消息面的一些影响，以及呃目前的一个疫情的一个一个呃发展的一个情况，所以这些很多因素，而且到月末的话，呃，我也说过这个周线和月线级别的话，它有可能会形成一个圆弧顶。 这个圆弧顶的话，会不会现在是是一个做右侧的一个，就是圆弧的一个顶的右侧的一个顶？这还如果说产生圆弧顶，它也有可能会出现一个又多的一个行情。所以本呃本周的话，本周是也是月末的最后一周，在这个本周，呃。 还是比较关键的一个周末。 因为今年二零二零年，万事都有可能会发生，所以今年的话，我们经历了很多的很多的世界重大的事事件，呃，所以后面的话，大家啊，对于这种嗯突发事件、各种一些意想不到的一些行情，都要做好心理准备。好，今天就说这么多吧，今天呢。 直播的话，因为今天行情一会儿就要收盘了，我也没有什么可说的，大致就是捋一下短线的一个。在在在做超短线的时候，超短线就是这个，这个我画的这个， <clears throat> 这是五分钟级别的，五分钟级别的，五分钟级别和我们刚才看到那个三十分钟级别，其实形态上面都是差不多的。然后我把这个下边这是下边这切换到三十分钟。 有没有发现五分钟其实和三十分钟是大致相同的？ 目前从短周期，然后超短周期，那都是处在一个上升的一个趋势。那趋势不破，就是继续看多；趋势一旦扭转破了这个支撑线，那我们就要开始防防范。 好，今天的实盘的情况就到这里。嗯，今天的收益不多，今天的收益不多。我的目标是定在是每天百分之三到百分之五的一个收益。所以今天的任务没有达到。嗯，因为今天行情比较肉，而且交易时间也比较短。 <clears throat> 等下一个交易日吧。等下一个交易日回来之后，那如果有喜欢做超短线的、做短线的、日内交易的，嗯，希望的话也通过这个 YouTube 这个平台，能和大家能结交，一起来分享这个交易经验，一起来分分享这个投资理念，分享一些投资快乐的一些乐趣。好，谢谢大家。 那今天的话，实盘记录就到这里。